you O que que tu tá fazendo aqui? A Moete tá aqui. Tá quem? Não há tempo para explicações, Luigi. Me tire daqui! Vá bem, vá bem. Ô Luigi, cadê o Mario e a princesa? Eu não sei. Desde que o Mario foi derrubado do navio por aquela bala de canhão, eu temo que não tenha lhe restado uma única vida. Nada disso, Luigi. A gente tem que achar o seu irmão e a princesa Peach. Mas antes, vamos para esses experimentos aí. Deve estar por aqui. Aqui, Luigi. Toma essa lanterna, fica com ela que eu vou procurar a nossa arma. É. <laughs> minha. Vamos, Luigi. Então, galera, esse foi o vídeo do Luigi. Pela primeira vez na história desse país, nós fizemos uma continuação. Foi uma experiência muito bacana. A gente não tinha feito isso ainda. É uma continuação interessante porque, na verdade, cronologicamente se passa no mesmo momento que o último vídeo do Mario. Eu sou Blade, o caçador de vampiros. Essa parte vai botar em preto e branco, assim? Não. Não? Eu vou só cortar e ignorar. É, né? Melhor, né? Melhor. Com certeza. Melhor. E o canal agora não é só um canal de curtas-metragens, né? A gente agora está colocando novos conteúdos. É, porque o YouTube obrigou a gente a fazer isso. Mas a ideia mesmo é fazer curta, mas a gente tem que ficar botando outras coisas. Mas estão legais os outros conteúdos. <laughs> <laughs> Você tem indignação do ser humano. Não, mas outros, outros conteúdos são então, legais. Então, são bem bacanas mesmo, na verdade. É uma galera que manda bem também, que já trabalha com a gente há algum tempo em outros projetos também. Tá bem legal porta. E nós vamos deixar fixado nos comentários uma pergunta sobre que próximo jogo ou que próximo personagem do Super Mario vocês querem que a gente coloque no nosso universo Super Mario, nos nossos vídeos. E agora a gente vai trazer pela primeira vez aqui no canal uh, um merchandising. É tipo um merchandising, mas na verdade é um livro de um, de um camarada nosso, um cara que está aqui na equipe, que é o Amadeus Freitag. Ele tem um livro chamado Somnia Morte. Sobre o que, que é o livro? é sobre o universo para onde, sobre o, o mundo que as pessoas vão quando estão em coma. E aí existem pessoas mortas lá também que ficam ajudando as pessoas que estão em coma para poder voltar para a realidade quando acordarem. E o legal é que o livro tem vários personagens, vários heróis brasileiros. Então não, não só é um, uma ficção muito interessante, não só um universo de fantasia, como tem muito, muito de história mesmo. Foi pesquisado sobre, sobre história realmente do Brasil para trazer, para fazer esse livro, para escrever. Ficou bem maneiro. E o melhor, a gente aqui no Nerdice vai ter um, um cupom de desconto para quem quiser comprar através do Nerdice. O Amadeus prometeu para a gente aqui 30% de desconto nesse cupom. Então vai ter na descrição um link para esse, esse cupom. E é isso. E é isso. Até o próximo vídeo, até o próximo curta. E curtam os curtos. E se inscreve no canal. Porque dá trabalho fazer isso. Ajuda, por favor.